ફર્સ્ટ જાવા પ્રોગ્રામ પરના આ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખીશું સિમ્પલ જાવા પ્રોગ્રામ બનાવવું પ્રોગ્રામ કમ્પાઇલ કરવું પ્રોગ્રામ રન કરવું અને જાવામાં અનુસરવામાં આવતા નેમિંગ કન્વેન્શનો વિશે અહીં આપણે ઉબુન્ટુ આવૃત્તિ 1110 અને જાવા ડેવલપમેન્ટ એન્વાયર્નમેન્ટ જેડીકે 16 નો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ આ ટ્યુટોરીયલ અનુસરવા માટે જેડીકે 16 તમારી સિસ્ટમ પર સંસ્થાપિત હોવું જોઈએ જો નહીં તો સંબંધિત ટ્યુટોરીયલ માટે નીચે બતાવેલ અમારી વેબસાઇટ જુઓ હવે ચાલો આપણે પ્રથમ જાવા પ્રોગ્રામ લખીએ તે માટે તમને ટર્મિનલ અને ટેક્સ્ટ એડિટરની જરૂર છે હું ટેક્સ્ટ એડિટર તરીકે gedit નો ઉપયોગ કરી રહી છું ટેક્સ્ટ એડિટરમાં આપણે પ્રથમ હેલો વર્લ્ડ ક્લાસ બનાવીશું તો ટાઈપ કરો ક્લાસ હેલો હેલોવર્લ્ડ એ ક્લાસનું નામ છે અહીં કૌંસ ખોલો એન્ટર દબાવો અને કર્લી કૌંસ બંધ કરો આ બે કર્લી કૌંસ વચ્ચેનો કોડ હેલો હેલોવર્લ્ડ ક્લાસનો છે હવે ટોચ પર સેવ ચિહ્ન પર ક્લિક કરી ફાઇલ સેવ કરો ફાઇલ વારંવાર સંગ્રહિત કરવી સારી વાત છે તો સેવ એઝ સંવાદ બોક્સ દેખાય છે તમે જ્યાં ફાઇલ સંગ્રહવા ઈચ્છો છો તે સ્થાન બ્રાઉઝ કરો અહીં હોમ ડિરેક્ટરીમાં હું ફોલ્ડર બનાવીશ ચાલો તેને ડેમો નામ આપીએ એન્ટર દબાવો પછી આ ફોલ્ડર અંદર આપણે ફાઇલ સંગ્રહ કરીશું નેમ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં ક્લાસનું નામ લખો જાવામાં ક્લાસનું નામ અને ફાઇલનું નામ સમાન હોવું જોઈએ યાદ કરો આપણે હેલો વર્લ્ડ ક્લાસ બનાવ્યો હતો તો આપણે ફાઇલ helloworldજાવા તરીકે સંગ્રહીશું java ફાઇલને આપેલ ફાઇલ એક્સટેન્શન છે પછી સેવ બટન પર ક્લિક કરો ફાઇલ હવે સંગ્રહાય છે ક્લાસ અંદર આપણે મેઇન મેથડ લખીશું તો ટાઇપ કરો પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન કૌંસ કૌંસ અંદર સ્ટ્રીંગ આર્ગ ચોરસ કૌંસ મેઇન ફંક્શન પ્રોગ્રામની શરૂઆત બિંદુ ચિહ્નિત કરે છે આપણે ભવિષ્યના ટ્યુટોરિયલ્સમાં પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ અને સ્ટ્રીંગ આર્ગ માટે જોઈશું પછી ફરીથી કર્લી કૌંસ ખોલો એન્ટર દબાવો અને કર્લી કૌંસ બંધ કરો આ બે કર્લી કૌંસ વચ્ચેનો કોડ મેઇન મેથડનો છે હવે આપણે ટર્મિનલ પર રેખા દર્શાવવા માટેનો કોડ લખીશું તો મેઇન મેથડ અંદર ટાઈપ કરો system dot out dot println કૌંસ અર્ધવિરામ આ લાઈન પ્રિન્ટ કરવા માટે ઉપયોગી સ્ટેટમેન્ટ છે અર્ધવિરામ લીટીને સમાપ્ત કરવા માટે વપરાય છે હવે ચાલો જાવાને શું પ્રિન્ટ કરવું તે કહીએ તો કૌંસ અંદર બે અવતરણ ચિહ્ન અંદર ટાઈપ કરો માય ફર્સ્ટ જાવા પ્રોગ્રામ उद्गार चिन्ह सेव आइकॉन पर क्लिक करी फाइल सेव करो टर्मिनल ऊपर जाओ खातरी करो कि तमे ते डायरेक्टरी में छो ज्या जहां helloworld.java सेव થયેલ છે याद रखो हूँ मारी होम डायरेक्टरी में छू तो टाइप करो cd space demo 1 અને Enter દબાવો આપણે જોશું helloworldજાવા ડેમો ફોલ્ડરમાં હાજર છે ચાલો આ ફાઇલ કમ્પાઇલ કરીએ ટાઈપ કરો javac space hello world dot Java અને Enter દબાવો આ આપણે બનાવેલ ફાઇલ કમ્પાઈલ કરે છે આપણે જોશું કે ફાઇલ કમ્પાઇલ થયેલ છે અને કોઈ પણ એરર નથી આપણે જોશું helloworldક્લાસ ફાઇલ બનેલ છે આ ફાઇલ ગમે ત્યાં રન થઈ શકે છે એટલે કે કોઈ પણ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પર આપણને જાવા કમ્પાઇલરની પણ જરૂર નથી તેથી જાવા બરાબર કહે છે કે એકવાર લખો ગમે ત્યાં રન કરો તેથી સફળ કમ્પાઇલેશન બાદ આ આદેશની મદદથી પ્રોગ્રામ રન કરો જાવા સી વગર space helloworld dot Java extension વગર અને એન્ટર દબાવો my first Java program output મળશે તો આપણે આપણો પ્રથમ જાવા પ્રોગ્રામ લખ્યો ચાલો એડિટર પર પાછા જાઓ હવે અર્ધવિરામ રદ કરો જે સ્ટેટમેન્ટના અંતે છે સવે આઇકોન પર ક્લિક કરો ચાલો ટર્મિનલ ઉપર પાછા જઈએ આ આદેશ રન કરો javac helloworld dot Java compiler એક ભૂલ આપે છે તે કહે છે પાંચમી લાઈન ઉપર અર્ધવિરામ જરૂરી છે અપ એરો એરર સ્ટેટમેન્ટને નિર્દેશ કરે છે ચાલો એડિટર ઉપર પાછા જઈએ જાવામાં બધા સ્ટેટમેન્ટ અર્ધવિરામ સાથે સમાપ્ત થાય છે તેથી પાંચમી લીટી પર જાઓ અને અર્ધવિરામ ઉમેરો સેવ આઇકોન પર ક્લિક કરો કમ્પાઇલ કરવા માટે ફાઇલ સંગ્રહવું જરૂરી છે ચાલો એડિટર ઉપર પાછા જઈએ આ આદેશ દ્વારા ફાઇલ કમ્પાઈલ કરો javac space hello world dot Java આપણે જોશું કોઈ પણ એરર નથી ફાઇલ સફળતાપૂર્વક કમ્પાઇલ થયેલ છે આ આદેશ દ્વારા પ્રોગ્રામ રન કરો જાવા હેલો વર્લ્ડ અને આપણને આ આઉટપુટ મળશે માય ફર્સ્ટ જાવા પ્રોગ્રામ આ રીતે તમે જાવામાં એરર નિયંત્રિત કરી શકો છો જેમ શ્રેણી વધશે આપણે વધુ એરર વિશે જાણીશું હવે આપણે જાવામાં નેમિંગ કન્વેન્શન વિશે શીખીશું ક્લાસ નામ કેમલ કેસમાં હોવું જોઈએ જેનો અર્થ છે દરેક નવો શબ્દ મોટા અક્ષરથી શરૂ થવો હોવો જોઈએ ઉદાહરણ તરીકે class hello hello world class chess game તેથી હેલ્લો નો H અને વર્ડ નો W મોટા અક્ષરમાં હોવો જોઈએ તેવી જ રીતે ચીઝ અને ગેમ નો C અને G અનુક્રમે મોટા અક્ષરમાં હશે મેથડ નામ મિક્ષ અક્ષરમાં હશે જેનો અર્થ છે પ્રથમ શબ્દ નાના અક્ષર સાથે શરૂ થશે ત્યારબાદ બધા નવા શબ્દો મોટા અક્ષર સાથે શરૂ કરીશું અને મેથડ નામ ક્રિયાપદ પણ હોવું જોઈએ ઉદાહરણ તરીકે show string main go to help અહીં show નો s નાના અક્ષરમાં છે જ્યારે string નો s મોટા અક્ષરમાં છે વેરિયેબલ નામ નંબરો સાથે શરૂ થતું ન હોવું જોઈએ આપણે આપણા ક્લાસ મેથડ અથવા વેરિયેબલના નામ માટે કીવર્ડ્સ ઉપયોગ કરી શકતા નથી ઉદાહરણ તરીકે આપણે પબ્લિક private void static વગેરે જેવા કીવર્ડ્સ ઉપયોગ કરી શકતા નથી તો આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે સરળ જાવા પ્રોગ્રામ લખતા કમ્પાઇલ અને રન કરતા શીખ્યા આપણે જાવા દ્વારા અનુસરતા નેમિંગ કન્વેન્શન વિશે પણ શીખ્યા સેલ્ફ એસેસમેન્ટ માટે સરળ જાવા પ્રોગ્રામ આ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 hyphen tutorial dot org slash N M E ICT hyphen intro આ સાથે આ ટ્યુટોરીયલ સમાપ્ત થાય છે આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી ભાષાંતર કરનાર કૃપાલી પરમાર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું જ્યોતિ સોલંકી વિદાય લઉં છું